Česka přijela do Maastrichtu, aby vlastně pomohla nevládním organizacím v Kazachstánu eh, vlastně mluvit nějak veřejně i v Evropě o případech, kdy se porušují lidská práva, a ničí se příroda. Eh, ty věci jsou vlastně spojené s mezinárodní úmluvou, takzvanou Aruskou úmluvou, která by měla zaručit veřejnosti právo na informace, právo na účast v rozhodování a právo na spravedlivé soudy. A všechny tyhle tři principy jsou vlastně v Kazachstánu porušeny Chtěli jsme delegáty té mezinárodní konference upozornit nějakou zajímavou formou vlastně na to, co se v Kazachstánu děje. No a mm, proto jsme vymysleli takový happening, eh, kde rozdávali jablka, eh, vlastně ne jablka, spíš ohryzky z jablek, která symbolizují právě to, co zůstává pro veřejnost Kazachstánu, pro občany. Vlastně ten ohryzek, kdy se lidi nikdo neváží, nikdo ne, vlastně nevnímá, co oni říkají. A naše grupa НПО и активистов из Казахстана, которые были делегатами пятого совещания сторон Орской конвенции. Благодаря нашим единомышленникам из Чехии, из Германии подготовилась очень хорошо к конференции. Мы использовали разные мероприятия для того, чтобы привлечь внимание э, международной общественности к тем проблемам, которые мы имеем в Казахстане, в частности, к случаю строительства Сучу планов строительства горнолыжного курорта на территории особо охраняемой природной территории или Аватауского национального парка. В рамках э, совещания сторон мы провели фотовыставку, флешмоб. Снежní leopard символ гор, hor vlastně nad Almatou v jižním Kazachstánu. Je to jedno z nejohroženějších a vlastně nejvzácnějších říce světa, protože leopard je ohrožený vyhynutím. V Kazachstánu žije posledních 200 tady těch zvířat a právě tam, kde leopard žije, to znamená v horách Tianšanu vlastně v jižním Kazachstánu, eh, probíhá takový vlastně aktuálně asi úplně největší boj občanské společnosti proti developerům, spekulantům, eh, arrogantním úředníkům, eh, skorumpovaným politikům. A plánuje se vlastně v těchto horách výstavba luxusního rekreačního střediska, které by jednak zničilo přírodu, vytlačilo vlastně divoká zvířata, mimo jiné právě levharta, vlastně vedlo by to k určité privatizaci hor, které dneska jsou veřejným prostorem, lidé chodí na výlety, dělají tam pikniky, chodí tam na tury. Vlastně najednou by ty hory někdo zavřel a udělal by z nich jakoby luxusní zónu, kam může jenom ten, kdo zaplatí. Uh, вот этот ваш, наш скоординированный подход в этот раз может повлиять Ну, если не на решение, то на отношение к, к нашим проблемам и к тому, что общественность в Казахстане действительно испытывает проблемы с доступом к информации, э, с доступом к процессу, к участию в процессах принятия решений, к правосудию. И я думаю, что именно такая скоординированная коалиционная работа – это один из э, одна из возможностей для того, чтобы продвинуть свое мнение и, свое, и вообще, чтобы, чтобы быть услышанным и чтобы добиться какого-то результата э, для таких решений, которые, возможно, не, в течение многих лет и не получили никакого развития в этом процессе.